sen Kendine bile güvenemeyen sen Herkesi kendi gibi gören Herkes çoktan sanıyorum ya Habibi Bana senden fayda yok Yolla şu tabibi Yüreğimde derman yok Benim narinler Uzanan kuru yaprağına Elimde, elimde Süper yemin alıp beni koru beni Elimde, elimde Kimseyi görmedim ben Senden gayrından Kimseyi tanımadım ben Senden daha özel Mameşim var bilendim kapına Toz tutmuştu yüreğim Seninle yenilendi Burası bizim mahalle Adres sana bana Herkes herkes burada Aha, aha.